Érase un joven empresario, Oleg Subkov, quien hace 25 años comenzó a construir su primer zoológico privado, Skaska, Cuento de Hadas, en Crimea, Yalta. El proyecto tuvo éxito, así que después de 10 años, él decidió construir un parque safari de leones llamado Taigán. En el momento en que se abrió el parque, había unos 50 leones viviendo en la sabana que estaba rodeada por una valla metálica. Los turistas caminaban por el parque a lo largo de los puentes que estaban a 3 metros sobre el suelo y así podían observar la vida de los leones tal como si ellos estuviesen viviendo en la sabana africana. Oleg tenía un león favorito, se llamaba Lord, el cual había vivido en el zoológico Skaska durante muchos años. Él, junto con la leona Cleopatra, dieron a luz a muchos cachorritos. Oleg se comunicaba con él únicamente a través de las barras de su jaula, nunca frente a frente en la sabana. Cuando los leones fueron puestos en libertad en la sabana, ellos vivían plenamente una vida de leones, creaban manadas, elegían un líder, es decir, macho alfa daba luz a su descendencia y aunque no sucedía muy a menudo, incluso podían matar a un oponente en una pelea. Nunca nadie, ni el personal de mantenimiento, ni el propietario del parque, Oleg Subkov, entraron al territorio de la sabana. Quizás pudo haber continuado así, de no haber ocurrido un incidente el primer año del parque. Desde el principio, León Lord se convirtió en un macho alfa, el líder de todas las manadas. Cuando él llegó a los 15 años ya no era propiamente un león poderoso, sin embargo era un líder sabio, con carisma y tenía la fuerza para resistir a un grupo de jóvenes. Una vez, esos jóvenes, liderados por dos hermanos asesinos, lograron hacerle un daño grave, pues lucharon deshonestamente, atacándolo juntos, hiriendo su cavidad abdominal. Así pues, Lord recibió un gran daño. En aquel tiempo, ni un solo veterinario o incluso el dueño del parque Oleg se atrevieron a entrar a la sabana y prestarles asistencia a los leones directamente. El líder herido se estaba muriendo, se la pasaba acostado y plagas de moscas volaban sobre él. Se veía que empezaba a apagarse, a despedirse de la vida, y los otros leones se sentaban a su alrededor esperando lo que iba a pasar después. Oleg dice, me sentí muy triste de corazón y no lo pude soportar. No recuerdo lo que vino a mí entonces, pero abrí la puerta y fui a despedirme de este león. Mis sentimientos eran muy fuertes. Yo pienso que estaba al borde de la locura. Bueno, no se permite entrar así a la jaula de los leones, pero tuve una llamada interna. Pero ocurrió un milagro. Los leones no lo atacaron. Vieron a un hombre, que probablemente era el más importante, aquí porque los dejaba salir y a quien muchos de ellos lo veían en el zoológico de Yalta, así como en el momento en que llegaron al Parque de Leones Taigán, y quien a menudo caminaba por los puentes. Los leones vieron que ese hombre se acercó al líder moribundo, que era Oleg, y permitieron que se acercara al león Lord. Oleg dice, Lord estaba gimiendo, pero cuando me acerqué a él y le acaricié en la cabeza, al instante me comenzó a contar lo que sucedió, pero por supuesto, en su idioma de leones. Parecía así, guau, guau, guau. Entendí que varios machos jóvenes descarados lo atacaron y lucharon deshonestamente. Él luchó defendiendo su liderazgo e hizo todo lo que pudo. Me agaché, levanté su pata trasera y para mi horror vi que su cavidad intestinal estaba abierta y visible. Tenía una gran supuración que el león no pudo lamer por sí mismo, así que los procesos inflamatorios ya habían comenzado. Me di cuenta de que si no lo ayudaba a tiempo, tendría sus días contados. Le dije que todo estaría bien y que lo ayudaría a recuperarse. Entonces les pedí a mis empleados que me trajeran los suministros médicos que teníamos en ese momento. Estos eran estreptocida, una solución diluida de dimexido y peróxido de hidrógeno. Le comencé a tratar la herida. Ya había huevos de moscas allí. Todo esto fue eliminado rápidamente por estas soluciones y por el polvo estreptocida. Pasó un tiempo, muy poco, y Lord intentó levantarse. No de inmediato, pero tuvo éxito. Tirando de las patas traseras, superando el dolor, él fue con Oleg a lo largo de las colinas del safari. Todos los leones y leonas estaban en estado de shock. Al líder que estaba muriendo, un hombre se le acercó, lo ayudó y lo levantó sobre sus patas. Todos los leones juraban lealtad al líder, demostrando su humildad, e incluso los jóvenes leones malvados asintieron con las cabezas y se sentaron abatidos. Algunos leones gruñían disgustados. En ese momento, Oleg se acurrucó ante Lord y ninguno de los leones se atrevió a lanzarse contra los dos líderes, un hombre y un león. Oleg dice, no sé lo que los leones estaban pensando entonces, pero ocurrió un milagro. Dimos la vuelta con Lord a toda la sabana y subimos a la colina para tomar una foto. En aquel momento no llevaba uniforme, usaba una camisa blanca y unos pantalones. Lord estaba muy agradecido por la ayuda. Los leones tienen una inmunidad muy fuerte, pero a veces, cuando las heridas son profundas y grandes, carecen de su propia fuerza para lamerlas y superar esas enfermedades. Desde ese día sentí una gran fuerza y confianza en mí mismo, sentí el apoyo del líder y el reconocimiento de todos los leones de la sabana. A partir de allí comencé a visitar a Lord casi a diario. Pronto me di cuenta de que los leones confiaban en mí y me reconocían como si fuese su líder. En los primeros años, Lord era el macho alfa de todas las manadas y disfrutaba de una gran autoridad entre los leones. Aunque no poseía la fuerza del líder actual Chuck, no tenía patas tan grandes, pero tenía un verdadero carácter de león y, por supuesto, luchó hasta sus últimos días defendiendo su puesto. Tres años más tarde, Lord murió, pero hoy en día muchos de sus hijos viven en la sabana y continúan su linaje. Por supuesto, los líderes cambiarán y Chuck no será un líder eterno en la sabana. Será líder siempre y cuando pueda demostrar su superioridad sobre otros leones. Actualmente no solo Oleg entra a la sabana, sino que sus asistentes también lo acompañan, así como los veterinarios que tratan a los leones justamente en el parque. Los leones dejaron de matar a otros leones y las matanzas se detuvieron. Oleg alimenta a los débiles, ayuda a los bisoños a acostumbrarse a la sabana y aísla a los agresivos. Los dos hermanos asesinos fueron sacados de la sabana y sentenciados a cadena perpetua. Fueron ubicados en unas zonas especiales al aire libre con sus mujeres, hasta que los remitieron a otro zoológico. Ahora, Oleg también da excursiones a la sabana de leones. Todos pueden ir con él al parque safari en un automóvil eléctrico abierto, sin parrillas, sin ventanas ni puertas. Y en la sabana se permite acariciar a los leones, hasta tomarse selfies con ellos. Este es un servicio turístico único, nadie en el mundo hace algo parecido.